Surf te snel met fiber van Mobile Vikings. Maar zie dat ze niet pakken. Nu te snel thuisinternet aan een onverantwoorde prijs.